Sie trennte Straßen und Stadtteile, Familien und Freunde. Wer das erlebte, hat geahnt und gehofft, das bleibt nicht. Aber dass es 28 Jahre dauerte, bis die Mauer fiel, haben wir als großes Unheil empfunden. Die Gewalt an der Grenze zerstörte viele Leben. Wir gedenken der Opfer. Wir vergessen die Teilung nicht. Teilung Berlins nicht, die Teilung Deutschlands nicht, die Teilung Europas nicht. Am 9. November 1989 ist die Mauer gefallen.